Hello friends welcome to my channel S K gaming two million मैं आज हम नए कैरेक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है केतना sex male age thirty eight है बर्थडे मई फिफ्थ है केतना served as bodyguard and plate smith of her तो गया mills family for years he is a man of few word but products is new young master in whatever situations they find themselves in. Hyde does have, have his own personal desire, but he puts them on the back burner as he serves Hayato during a danger rouse time for the Yama, Yagami family. और इसकी एबिलिटी की बात करें तो इसकी स्पेशल सर्वाइवल एबिलिटी है this sword swordsman breath form a shield that reduces weapon damage coming from the front reset and user fire shot. Collect Ketan memory fragment to unlock. Unlock at level 1 पे इसकी ability form of ten seeds of 5 meter 5 meter with width that radius 65% weapon damage coming from the front lasted for five second and reset when you use fire short D एक सौ बीस सेकेंड लेवल टू पर D sixty five percent of बिफ्टिन damage coming from the front lasted for five second reset when your use fire short D एक सौ दस second unlock at level three unlock पर D six sixty five percent हो जाएगा बिफ्टिन damage coming from the front last of five second reset when use fire two short D hundred second five metre तक width the width unlock at level 4 level four में इसका रेडियस फाइव परसेंट तक हो जाएगा विप्सन damage coming from the front last five secondary when use fire short ना sixty ninety seconds level four पर लेवल फाइव पर इस तरह का हो जाएगा सिक्सटी फाइव परसेंट विप्सन damage coming from the front last of the six five second reset when use fire shorts D एक सौ अस्सी सेकेंड्स ये एक तरह से ग्लो जैसा काम करेगा फ्रेंड्स इससे सामने पावर यूज करके हम किसी की जैसे करोन की एबिलिटी थी उसी तरह है और ये सामने सीधी रहेगी एकदम ग्लोबल की तरह और लेवल सिक्स पर भी sixty five percent damage coming from the front last of five second इससे ट्वेंथ यूज फायर शॉर्ट डी सत्तर सेकेंड सिर्फ सी डी सबका बदला टाइमिंग जो चार्ज होने में लगता है और सब सेम रहेगा फ्रेंड्स बट पर इसकी एबिलिटी बढ़िया रहेगी अगर किस ग्लोबल ना हो तो कवर में आने के लिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें